Hey! 煮饭咩？哦哦，都唔知点解嗰个电饭煲啊，嗰个灯唔着喎，唔紧要，我出去买俾你食，等一阵，好快翻吓。啊，快啲翻嚟啦！哦，俾翻鸡饭我啦，好，诶，我唔爱骨噶吓，我孙女唔中意食骨噶。唔该你吓。 加多啲鸡肉。 点啊点啊！ <laughs> 你话我知边条路翻我屋企嘅？哦，sorry，I I don't understand you。 <laughs> 啊点啊唔该，你带我翻屋企啊！去边？你住喺边？唔知啊，你带我翻车咯！唔该你啊，我求你啊。你攞身份证，你家人喺边？

不如我帶你買，帶你好冇。就係我返社啦，唔該你啊，嚇，我先等住食飯啊，唔該你啊，啊，唔該。 Never eat since morning. Mama didn't cook for you? No no, she went out to buy me lunch. Until now I haven't come back. My, my uh, old friend is Amma went out and still hasn't come back. Did she tell you where she went? 做咩啊？吓，好多车啊！每次咁样做无啦行啊，咁嘢啊？你喺度做咩？我咁样啦，先生，先生，我我求你，你你带我翻屋企，我嘅孙女会等我。我系你个仔，阿田，阿嫂，阿嫂，你你带我翻屋企。 阿阿妈妈对你唔住，sorry 啊，你唔好嬲妈妈哦。妈妈买最最最中意食嘅猪饭啊，我你食咩？你好肚饿噶啦。 阿妈，对唔住啊，你冇事事。